Hola, soy Isma y te voy a explicar un poco en qué consiste eh, mi canal de YouTube. Es un canal de deportes en el que puedes encontrar mucha variedad, desde pilates, puedes encontrar aquagym, eh, trabajo específico para piernas, glúteos, brazos, hombros. Eh, te resalto un poco los retos que tengo, que son unas rutinas, unos retos que son una serie de ejercicios y una serie de sesiones que van poco a poco incrementando el ejercicio de menos a más. vayas fortaleciendo y, y perdiendo peso. Son muy enérgicos, trabajamos también cardio. Ejercicios para trabajar el core. para un nivel más básico y otro más fuerte para que tú cojas el que, el que debas, el que puede También tengo unas sesiones para espalda, salud en tu espalda. Y viene muy bien para fortalecer la espalda y para estirar y quitar tensiones. Lo compruebas, lo ves, tengo calentamientos también, estiramientos para ciático, dolor de espalda, etc. Tengo mucho. en un vistazo, lo ves, seguro que te va a gustar te suscribes, dale a me gusta, compártelo las veces que quieras y bueno, y acompáñame las veces que tú quieras hacer deporte conmigo, que yo estoy aquí, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos.